Hey, gang! Wow! Hvad, hvad, hvad har du lavet? Jeg er ude på kur, så bliver det hit. Ah, er du okay? Ja, Jeg er lidt træt. Jeg tror bare, jeg skal ned og sove. I verden er kun ja. socialt kunstudtvisning. Ja. Geofysik. Ja. eftertiden til langs verdensspørgsmålets ledetråd og en kritisk konfrontation med den overleverede antikke antologi. Bjarke, hvad laver du? Øh, regner. Regne, regne, regne, regne, regne, Nå. regne. Tilstedeværens væren vil sige i forvejen for sig selv allerede at være i verden, som væren ved indertsverdens lidt imødekommende værende. Heidegger! Bjarke, det er jo ikke fysik. Det er metafysik, det er meget vigtigere. Du skal kureres. Gå ind til Victor. Victor! Tag min hånd. Og kan vente. stop. Det gør, det gør rigtig ondt. Vil Ja. Nå. Øh, har du ikke noget, jeg kan bide i? Men tag min hånd. Okay. Øh, Victor, har Bjarke fået det bedre? Øh, hallo? Guys, er I til stede? Tilstedeværende at værende som ikke blot forekommer blandt andre værer